السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صادق من قناة Geeks Middle East اليوم عندنا خبر ما ما بيفرح وايد ناس آه يمكن سمعتوا عنه قبل ومسوي ضجة وايد في مواقع الالعاب اللي هو ان مايكروسوفت اعلنوا في Gamescom ان Tomb Raider راح تكون لعبة exclusive يعني شنو ال exclusive Tomb Raider الجاية اللي هي The Rise of the Tomb Raider لعبة exclusive يعني ما تطلع على كل الاجهزة تطلع على جهاز واحد فقط ف اللعبة الجاية حق Tomb Raider بس راح تكون على ال Xbox اوكي واحنا كلنا تفاجئنا بهالشيء لان وايد ناس لعبوا Tomb Raider القبليه وعجبتهم وناس لعبوها على ال PC ناس لعبوها على ال PlayStation ناس لعبوها على مايكروسوفت ولا ال Xbox وكلنا نحبها حبها اوكي فاحنا شو نسوي مثلا اللي عنده PS 4 ال good news انه قالوا انه هاي timed exclusive بمعنى انه لفتره معينه بس بس راح يطلع لنا جهاز واحد بعد هالفتره ما تخلص ممكن في chance اللي يطلعونها على ال PS 3 وبي اس 4 او اي الاجهزه المستقبليه او حتى على ال PC اوكي آه بس بعد في مشكله ان شوهي يشيدا اللي هو السي اي e او حق شركه سوني قال انه مو اكيد تي قال ما يدري اذا راح تي ولا لا فما عندنا خبر مؤكد وش رايكم في الموضوع؟ هل تعتقدون ان حركه حلوه ان مايكروسوفت راح اخذت Tomb Raider عن باقي الناس؟ آه الناس اللي عندهم PS 4 يبون يلعبونها الحين ايش بيصيدهم؟ يبون يعرفون ايش يصير هم ضرروا او ما ضرروا او هل لهم حق مايكروسوفت ان يسوون هالشيء؟ هل الدنيا كلها بيزات و business او هل في حقوق لل gamers؟ اوكي خبرونا رايكم في ال comments قولنا ايش تعتقدون شنو هل تعتقدون الشيء زين ولا شيء مو زين وشكرا